地球に降りんの久しぶりだないっぱい買い物すんだ地球の重力は苦手です体型に悪いものねプロフェッサーまた二日酔いですかなんとかしてくださいよその格好うん 責任取って買ってもらうからな加速チップが3つで2万アートだってどうせそんなの壊れてるに決まってんだろ連合のモビルスーツが落とした武器は400万アートで落札続きまして本日の目玉ザフト軍の特殊魔風の頭部です特殊ステルス装甲ノアイの代わりに3次元局面センサーを装備側面には強化複合帯域センサーまでついています さらにさらに東部武装にはビームサーベルまであるという豪華さついにザフトもビーム兵器を搭載したんだ欲しいビーム兵器ならレッドフレームにもついてるじゃないザフト製のところがいいんじゃないか違う技術使ってるかもしんないだろうがジャンク屋としてそんなお宝放っておけるかよ欲しい100万ワードいや110万だああなったらもう止められないわ ナチュラルは興味深いバクーの頭のパワーラインをドのパワーラインにつないでるとやったーすげえ危ないじゃない早くなさいよおいハチビーム切ってくれ了解あなんだこのデータはプロテクトがかかってやがる 俺にかかればちょろいちょろいプロテクトオフおこいつは見たことのない機体だなやばいデータじゃんこれ関わりにならない方がいいでしょう廃棄すべきですじゃあその前にコピーねそうだな了解なぜ私の話を聞いてくれないのですか警告接近する飛行隊ありあらもう来たみたいね するな俺はジャンクやな人殺しはしないかっこつけてる場合じゃないぞローなあ敵の増援をキャッチ距離8000うわ団体で来やがったとにかく逃げるぞプロフェッサー二手に分かれよう了解無茶しちゃダメよお宝もないのに無茶なんかするかよ 組んでねビームだあんなビーム砲まで実用化した機体がザフトにあったのかでもまだでかいな冷却装置もでかいなんでエントロピー制御にしないんだあれは信頼性が低い超ペルチェ効果のオーバハイブリッドシステムを原因だから はいやるかやったか熱源移動速度上昇しつこい でもう追ってくれないだろうマザーシップに帰還するぞあバクーの頭置いてきちゃったでも戻るとまた面倒なことになりそうだしな諦めるかせっかくの掘り出し物を190万もしたのに バカな奴らだこんなところで命を無駄にしてこいつらもだ 俺の力も測れずに戦場へ出るとは撃て撃ち落とせんなんだ神経が凍りつくようだ誰だお前はどこにいる ゲットが食いついたよリードおビーニ地区に向かってるわくー地ーそんじゃ始めるかイライジャ準備はどうだこっちは準備 OK だでも本当におびき寄せられるんだろうなお母さんがちゃんとやってくれるよだそうだ来たわね やっぱりワイヤートラップには引っかからなかった でも大丈夫ターゲットは予定通り移動してるわやったぜ 命を粗末にするモビルスーツ乗りは二流だ捕虜にする価値もない降りろミッションコンプリートサーペントテールと知ってて戦おうとするなんてバッカじゃないのまあこっちはバカなおかげで珍しい騎士を連合に売ってたんまり謝礼がもらえるわけだがな、ね、んあれは 切り裂きエド切り裂きエド戦いから戻った彼の機体は必ず敵の帰り地で濡れていたそうよガイより強いのどうだかなだがノーギャラで戦うのは絶対に避けたい相手だイライザ輸送船の護衛を奴は俺が引き受ける 2対1の方がいいんじゃないか船の安全が確保できるまでの戦いだ分かったアドレナリンが沸騰してきたぜ